harta benda Yang ku cari hanyalah belahan jiwa Di hati yang telah lama hampa Memang aku tak pantas untukmu Terlalu hina ku di depanmu Seperti Fata Morgana Memang ku keterlaluan Selalu mengharap balasan Balasan cinta darimu Padahal aku মতো balasan Balasan cinta darimu Padahal aku pun tahu dan cinta